mercado oriental. Managua, Managua, Managua, Managuafuriosa.com es una iniciativa de jóvenes que conjuga talleres, cineforos, ciclos de formación y creación de contenido cultural a favor de nuevos procesos de inclusión. Incentivamos el uso del Internet como vehículo de reflexión y divulgación de distintos temas relacionados a la cultura y a la promoción de nuestros derechos. Creamos espacios de diálogo con el objetivo de fortalecer prácticas educativas abiertas y colaborativas. Managua es furiosa por las fuerzas y el talento de nuestra gente, también por su falta de centro y su energía esparcida por toda la capital. Sé parte de esta iniciativa. Ingresa a managuafuriosa.com y hagamos cultura.